aga na go ka tšea seipone le a seba seipone le a seba go ka tšea seipone wa ke tebelela wa lebelela ka mola seiponeng o bona eng ba diang ba swana a kere aga jale re tlo kgopela Teacher John a re fe di, di, dibopego tša rena a kere. O molo mongwe o tša lephephe la gage a kere. O tša lephephe la gage a diang. A le tšea a le phutha a le phutha ka go lekana. good girl kwa go ripa gore di dieng di lekanele a re boneng ya, ya, ya, ya, ya, ya memo a rena gore na yona e bjang la e bona yaka e ya lekana e ya lekana aga e ya lekana lie ba bangwe ba ripile yeke a kere bangwe ba ripile ye a kere nka nna nna yaka ka e bja jwale nna ya ka nka nna ka e bja jale ka re ke e ripile gare le a e bona e ka nna nna jale e ke rata nka nna ka e bja jale a kere la bona le bjale di sa lekana mara ke nyako e bja jale le bone goreng o ka nna wa ripa ka mothalo wa go ya fase goba wa ripa ka mothalo wa go ya ka thoko a kere aga go ba le ba bangwe ba tshwere tše a kere tsona di ditse bjale di dutše bjale ka nnete di dutše bjale ka nnete mothana ke leka go bjang mo ke le mothana ka go bjang o go bjang kwa go bjang wa go di ripa gore di lekanele good girl jale re ka nna ra ripa le ka maletere le ntebeleleng a kere re nyako bona gore go na le a mangwe a sa kgoneng go ripega na a kere ke tla le bontšha motlhala ka ye tee a kere a kere ke tla le bontšha ka re nna ke a ripa jwale ke ripa eng yaka ke e ripile e ya lekane aga jwale ya re tleng go ye nna e re ka kgona go e ripa gare e re ka e kgona a e kgonega kere ra ya go ye ye re ka kgona go ripa gare o mongwe a tla re ripele yone o ripile gare good girl jale a re tsweleng pele re ye ka gara activity book ya rena ya go ngwalela re yo tswele pele re yo dira mothalo wa go ripa gare